la lettre U minuscule. On trace un demi-cercle qui est ouvert vers le haut. On trace une ligne qui descend à droite. Et voilà la lettre U minuscule. Oh, oh, oh merci la lettre U majuscule. On trace un grand demi-cercle qui est ouvert vers le haut. Le U majuscule est étiré comme ça. Le U majuscule, le voilà. Est-ce que je peux bouger maintenant Et là, s'il vous plaît La lettre U. U, la lettre U, U me rappelle mon uniforme. C'est un uniforme ultime, il est unique et ultra beau, c'est unanime. U, regardez cet uniforme, ce qu'il est unique. Merci. La lettre U. U comme dans université, usine, ustensile, univers, Uranus, ukulélé, la lettre U, la lettre U, la lettre U.